en Esquel pasó un fenómeno, también estuve de entrada, de en eh, sus primeros momentos Merian Cohen un consenso, pero muy breve, porque... Ah. No, no, bueno, primero que había, veníamos de la crisis de finales de 2001, eh, eh, cuya repercusión en Esquel fue que se había conformado, fíjense, una asamblea, una asamblea de vecinos, porque a imagen de la de Buenos Aires, no tenía objeto todavía, el objeto era que se vayan todos, igual que la de Buenos Aires. Y en el curso de los, digamos, de que, digamos, no era muy, no, digamos, no el no tenía demasiada, demasiado andamiento eso, y de repente aparece la Meridian Gold, Y entonces es como que se focaliza, y aparecen las amigos de la Meridian en dando discursos en las escuelas, diciendo disparates acerca del cianuro, disparates. Y, y en Esquela hay una eh, una sección de la Universidad de Patagonia. Y ahí había eh, unos profesionales, Marta Sabores, eh, Lino Química, Lino Pizzolón, este, biólogo, no, está en agua, ¿cómo se llama? Eh, hidrólogo, ¿no? y sí, hidrogeólogo, hidrólogo, algo por estilo. Sí, linólogo, linólogo. Ah, eh, difícil, para un sociólogo. <laughs> Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día de sociólogo. Ah, ah sí, hoy es el día de sociólogo. bueno, gracias. Igual Este, bueno, había y otros profesores de la universidad y demás que eh, que de, pronto se dieron cuenta que estaban vendiendo un verso terrible y a su vez se pusieron, además empezaron a estudiar, aparte eh, se pusieron a estudiar y empezaron ellos a ir recorrer escuelas, eh, convencer, eh, digamos, concientizar, eh, empezar a difundir el tema entre los vecinos, sobre todo entre las maestras, las directoras del sistema escolar, se convirtió en la antiminería, digamos, no diría el sistema escolar, pero los muchos protagonistas, y eso fue un vehículo de transmisión, vía chico, vía rápidamente y con una metodología, pero sí con una metodología asamblearia que venía de, y que es una marca de fábrica de, de, estos movimientos. Eh, lo que mantiene de común con eh, los movimientos de Buenos Aires de 2001 es este, que son asambleas, asambleas horizontales, pluri, este, multisectoriales, pluriclasistas, pluri, de, todo, lo que quieren, Este, que no, aceptan no reconocen direcciones, no reconocen representantes, eso es, me cargo, claro. Este, y que tienen alzas, bajas, etc. Pero bueno, pero digamos, antes de entrar en la sociología, la asamblea que no es el objeto, lo que quería decir es que este es un libro que, como este también, de Javier Rodríguez Pardo, Javier Rodríguez Pardo es un, un inmigrante patagón, eh, español que llegó de chico acá, se fue, estuvo viviendo en Buenos Aires un tiempo, y después estuvo viviendo muchos años en Trelew, y es un pionero de las luchas ambientales de la Patagonia, primero contra el repositorio, intento de hacer en, Chubut, en la meseta de Chubut, es un basurero que el repositorio de desechos radioactivos, se frenó, lo lograron frenar, y luego muchas otras movidas ambientales en la Patagonia, y cuando se comenzó con la minería también, y luego él será, fue un poco un traslador, traslador es eh, un transmisor, digamos, pero un transmisor casi no solamente verbal, sino porque se, traslada físicamente, digamos, este, y de la experiencia de la experiencia de fue muy importante en la generación de este movimiento asambleario. En paralelo estaba la Asamblea de Gualeguaychú con la otra temática que nació en paralelo con independencia. en algún lugar concluyeron, se supieron una del otro y algunos de la asamblea de Gualeguaychú, no toda la asamblea de Gualeguaychú, pero empezaron a participar y viceversa. Este, porque, a ver, además hay una idea que me parece que es muy importante tener. Eh, la idea de la minería, más allá de la minería este, eh, estricto ¿qué quiere decir esto? Eh, nosotros, cuando hablamos de modelo extractivista, es decir, eh, cuando decimos que estamos, en eh, el modelo de, Argentina es extractivista, primario, exportador, estamos hablando de minería, no solamente de minería del oro, de, minería a cielo abierto, sino estamos diciendo que la agricultura de la soja, tal como se practica, es una forma de minería. Es una forma de minería porque así como, si bien, a ver, la minería es la explotación de un recurso no renovable, la explotación de la soja en la manera en que se la hace convierte un recurso que sí es renovable como el suelo, los nutrientes del suelo y el agua, en los, los, agota y los convierte también en un recurso no, renovable y en un tipo de... un uso minero de un recurso este, que debería ser renovable, que, que utilizado ancestralmente por generaciones y generaciones siempre fue renovable flotando cultivo, en un uso racional tanto cultivo, sin, sin monocultivo, sin monocultivo de soja o de otras cosas, o de, pinos, o de eucaliptus, porque el, modelo se repite, el modelo de, pinos en, misiones para papel, eucaliptus para papel, eh, lo de Bosnia es eh, bosques y bosques de eucaliptus, tanto en Uruguay como en Argentina, es decir, la papelera, la pastea, perdón, porque no es no sale una hoja de papel, sale pasta de celulosa. Este, apenas, el, como de acá, no sale, no sale ningún objeto de metal, salen este, barras de doré, lo que llama metal doré, que es una especie de mezcla de cobre, oro, este, plata y otros metales, en una primer, este, eh, el agua con cianuro y con los otros químicos se usa para separar digamos, lo que se llama eh, la, la, la, la, parte de roca que realmente no tiene ninguna, el escombro, digamos, que no tiene ningún valor económico, de todo metal que sí tiene algún metal, valor económico, pero que eh, en una barra se va, se va vía, en el caso de, la lumbrera, se va por un mineroducto primero, mezclado con agua a través de termina el aeroducto de 300 kilómetros, que sube la conquista y baja la conquista hasta la, hasta, la, termina la montaña, digamos, este, al otro lado de la conquista donde empieza la Pampa, digamos, Tucumán, donde empieza la región ya llana, este, y donde eh, la lumbrera hace un, una segunda limpieza de, de, material, carga un tren, el tren azul, y viene desde Tucumán hasta el puerto de San Lorenzo, de, San Puerto, el puerto más atractivista. Claro, el puerto de San Lorenzo al lado donde están las, exportadoras cerealeras, eh, eh Sojeras, Cartil, Dreyfus, este, Bunge, este, la aceitera de Andesa. Bueno, también está, este, eh, la, exportación de, por ahí se exporta, se va el mineral. Entonces, fíjense que no es casualidad y ahí se va. El esquema de, de, extraer, transporte, llevarse y luego los productos que tienen más, sobre los que se agrega valor, son más conocimiento intensivo, más mano de obra intensiva, y sobre los que se agrega valor, sea la conversión de soja en, eh, carne, en, carne, en, China, por ejemplo, y alimentos de mejor calidad para su población la conversión del metal, de los distintos metales que van a ensamblar en distintos tipos de, en oro, en cobre, en, metales raros para, para usos este, eh, espaciales, digamos, para, tecnologías muy, muy de punta. Y bueno, hay como una cosa común, pero también podríamos hablar de minería en la pesca, en la manera en que se hace podríamos hablar de minería en el sentido de extractivismo, por lo menos. Sí, es una forma de agotar el recurso, un recurso que es renovable, como la pesca, como son los peces, trabajado de, esta manera, este, se convierte en, se agota, se, convierte en un recurso que se agota. Este, la desaparición de la especie la pérdida del recurso, un recurso que se agota. Entonces es un, uso minero, eso de la palabra minería, digamos, este, eh, recorre los hidrocarburos, recorre el carbón, recorre este tipo de agricultura, este tipo de, agricultura este, eh, de monocultivo con uso intensivo. Y además todos tienen uso intensivo de agroquímicos, todos tienen una dependencia tecnológica, porque, a ver, en el caso de la soja, hay que comprarle las semillas Monsanto, hay que comprarle los agroquímicos a Monsanto, hay que comprar luego para reponer la calidad, un mínimo de calidad de suelo, hay que, fertilizar, hay que fertilizar comprando fertilizantes este, que, no se, que lo fíjense, una forma, una gran minería que se va a hacer ahora, que no es de cielo abierto, pero que es muy dañina también, es la minería de, la Vale, potasio el potasio Río Colorado, es que va a extraer potasio en el sur de Malagüe, la zona de Malagüe, una enorme inversión, ahora incluso un tren, un tren para sacarlo por el puerto de Bahía Blanca, para llevarlo a Brasil, ¿para qué? El potasio, ¿para qué el potasio se imaginan ustedes? Como fertilizante, para la soja. Para deforestar la Amazonia. Para deforestar la Amazonia. La Amazonia, o sea, el círculo. El, a ver, el círculo, no sé si es perverso o eh, pero eso no, quiero poner categorías morales. Es una lógica, eh, digamos, para eh, es pero, más allá, digamos, eh, para no, digamos, es una lógica de reproducción del capital, en más allá de eso. es una lógica de reproducción del capital este, que nos condena a, la dependencia, sí, nos condena a la, al, vaciamiento territorial, porque de todos estos espacios territoriales, un eh, poco por la minería, poco por la soja, poco por los eucaliptos ocupado, Este, eh, la gente tiende también emigrando, la, la, la gente ancestralmente o por generación, algunos ancestralmente, son pueblos originarios ancestrales, otros no tan ancestrales, pero que tienen muchas, muchas generaciones de padres e hijos eh, en explotaciones eh, familiares, este, se tienen que ir. Hay una película uruguaya, documental documental ellos muy interesante, no sé si lo, han visto, que muestra muy claramente eh, para el, caso del eucalipto. Como, ¿lo, vieron ese...? Ah, porque no tuvo gran difusión acá, yo no tuve la suerte de verlo. Muestra cómo una familia que no se quiere ir este, termina rodeada de plantaciones de eucalipto y el eucalipto chupa tanta agua que le seca la chacrita le, se no puede, le seca el pozo, los pozos entonces ¿qué, puede hacer la es como decir, yo no quiero vender a ver, traslademos esto a la problemática urbana yo tengo mi casa eh, eh, de planta baja digamos, ¿no es cierto? y no, y no me, y la quiero pero resulta que y al lado me hacen un edificio, me roban el sol por un lado, me roban el sol por el otro, me encajonan. Sí, mi casa además pierde valor. Es decir, digamos, no solamente se convierte eh, no la puedo disfrutar ya como la disfrutaba, no es la casa, no es la misma casa ya, no es el mismo entorno, no es el mismo contexto, ni la calle es la misma, por el nivel de tránsito, los servicios la cantidad de gente, la seguridad, sino que además, además eh, valía, tenía un valor y ahora tiene valor terreno, empieza a tener valor terreno, Porque como casa ya puede ser hermosa, pero que ¿no? ¿se entiende? Bueno, este esto se repite, digamos, por eso es, rural, es bueno verlo, es bueno, bueno poder conceptualizar que esto lo, lo que estamos hablando no está pasando allá lejos solamente le pasa acá al lado también. lógica, lo que está pasando al lado no es la minería, pero sí son lógicas semejantes, es decir, de, reproducción del capital. Bueno, las cosas no sucedieron como en este relato que nosotros aprendimos, de, eh, algunos de nosotros, yo, de varios otros, eh, no sucedieron exactamente así. Eh, el capitalismo cambió, la también, por supuesto que sigue siendo un sujeto, pero digamos, después, digamos, eh, Capitalismo encontró otras maneras de reproducción capital, este, que no solamente, no son más allá de la fábrica, y estos otros sujetos que están apareciendo, ¿qué son? ¿Cómo son? Es, eh, estos sujetos eh, no son exactamente como no tienen la homogeneidad, por ejemplo, de trabajar en el mismo lugar, de estar en, un mismo ámbito geográfico, eh, espacial, eh, compartiendo tareas en una misma cotidianidad, eh, sino que son reavecinos de un ente. Son, son habitantes de un territorio, del territorio, que son muy heterogéneos. Porque en las asambleas de Esquel, en las marchas de Esquel, que llegaron a ser multitudinarias, marcha desde representantes de la sociedad rural esquelense, que de todos modos no es como la sociedad rural, no es biocati, la sociedad rural esquelense son, o, oh, digamos, muchos lugares de la Patagonia, son crianceros. Biolcati eh, ¿eh? hippie. ¿Eh? no, son, son crianceros, son, son crianceros de, de, de ovejas. Pero de todo eso la sociedad rural. Que es lo único que hay quizás la sociedad rural, no sea la Federación Agraria. La, la, la, la eh, junto con, con, con las organizaciones mapuches de Huelche, con las que por otro lado tenían pero pero marcharon en contra la medidas Gol. La Cámara de Comercio de Esquel se partió por, estar a favor o en contra entre quienes estaban a favor y en contra de Meridian gol se partió, a ver, pasaban cosas como que los que estaban en contra, por ejemplo las dueñas de restaurantes, ¿eh? no alojaban a los de la Meridian gol Iban los de la media gol a comer y no les servían la mesa. Quiero decirlo porque eh, parecen pavadas en, pueblos chicos, pero esta es la cosa, digamos, eh, o, eh, o, por ejemplo, choferes que no le llevaban los chicos a la escuela, <laughs> choferes de, de, de, bus que no le llevaban los chicos a la escuela a, este, a, los, a, comer, digamos, a gente que estaba Quiero decir, esto corta la sociedad esto lo conozco mejor en el caso de Kate, pero en otros casos, corta la sociedad de una manera, corta las familias, en muchos casos, a esas familias, eh, porque bueno, de pronto hay gente que gente que está interesada, sí, porque piensa real o fantasiadamente que le puede vender algo a la minera, que gracias a la minera puede activar qué su, galpón de materiales de pronto puede proveer algún material, eh, algún servicio. Eh, y en algunos casos puede, no es fantasía Pero eh, digamos, proporcionalmente la experiencia, por la experiencia más larga que tenemos que la de la lumbrera, y, y la experiencia del pueblo de la ciudad de Nueva eh, bueno, pero, y la lectura me, me divertía, pero digamos, la que uno puede, sí, este, no es, que no, no, no no, solo no, cambia la situación para mejor, sino para lo contrario. Entonces, bueno, eh, nada, me parece que, eh, eh, hablar en Buenos Aires de estos temas tiene sentido si podemos eh, poder interpretar eh, eh, y podemos, pero para lo cual hay que desarrollarlo más, hay que seguir desarrollando esta mirada, pero como una mirada sistémica, que nos, eh, una mirada sistémica que nos permite relacionar el negocio inmobiliario urbano, por ejemplo, con, este, con las explotaciones de, de con la agricultura de soja, detrás de, la cual están eh, no agricultores, sino eh, grupos financieros, este, fondos fiduciarios, este, donde el que es propietario también termina, el que es propietario termina vendiendo el campo, viviendo de rentas, perdiendo sus saberes, perdiendo la cultura del trabajo, perdiendo sus saberes. Pero, Madero. ¿cómo? Las consecuencias en Puerto Madero. Bueno, exacto, las consecuencias en Puerto Madero que invierten en departamentos departamento que están vacíos en Puerto Madero. Bueno, eh, digamos, hay una lógica, tratar de mirar todo esto, y la minería es como, como la, el sumo, digamos, eh, en cierto sentido, que concentra todas estas características, porque además es la que menos, de todas es la que menos reparte, porque la soja reparte un poquito más, la soja reparte un poco más, este, aunque la lógica es la misma tampoco podemos cometer la, simpleza de igualar todo sin ver sin matices, ¿no? Eh, tampoco, tampoco una explotación minera es exactamente igual a la otra, es decir, ¿no? hay distintas variantes de la explotación minera, eh, tal vez que, por ejemplo, la de potasio biocolorador es diferente, no es minería cielo abierto, es otro, otra tenga. la explotación de petróleo y gas que se va hacer ahora, que es el gas de esquisto y el shale gas, el shale oil, es una forma de minería también, donde se fractura la, se fractura la roca a grandes profundidades para extraer gas y petróleo que está eh, no en yacimientos como los tradicionales, digamos, como laguitos, como laguitos subterráneos, donde se pone el caño y sale, sino que está como este, entremezclada la roca y que fracturar eso y, cada una tiene sus variantes, pero la lógica extractivista, la lógica minera, es la misma. Y es una lógica, digamos, de la que si no afamos, ¿de qué modelo estamos hablando? Cuando, cuando el gobierno habla del modelo y de profundizar el modelo, ¿de qué modelo? ¿Cuál es el modelo? Este es el modelo. Este es el modelo y, este, y en esto el modelo es el mismo de los años 90. Este, no, no, hay diferencia. Este, mejor dicho, se generó en los años 90 la, estructura legal, en los años 90 se creó el CITF, se creó todas las bases para el doctor la, trama jurídica que permitió este, eh, este, este, estos enormes beneficios de promoción para la minería, se generó en la época minerista con, con apoyo de agentes del gobierno pero no por retrocharles lo que hicieron, cualquiera puede haber hecho algo hace 10 años y hoy no habría derecho de por ahí, bueno, podría, ¿por qué no va a cambiar? Puede cambiar, ¿por qué no? Eh, puede cambiar de parecer. O no, pero bueno, que lo, tendría que, tiene que demostrar, cierto? Pero esa es la misma, es la misma trama, la misma trama histórica este, eh, que se viene prolongando. Entonces, este, bueno, me parece que este es, digo, hay, hay, estamos en las puertas, yo diría, de un combate que todavía nos falta mucho para terminar de entender, Por ejemplo, sobre todo, qué clase de sujetos sociales e históricos se, están conformando en torno a estas luchas. No es algo de, eh, digamos, ni remotamente tan claro como en, eh, el marxismo clásico, digamos, ¿eh? Claro, no, no tiene ni esa consistencia ni esa homogeneidad no, para nada. Entonces, eh, muchos tienen una complejidad diferente, tienen potencialidades mayores en algunos casos y dificultades también mayores. Este, eh, hay que seguir, hay que seguir, profundizar, porque eh, hasta que, y, tratar de entender de qué manera estos sujetos pueden o no ser el proletariado. La que no pudo ser proletariado. Es decir, la que, pero en el caso del proletariado estaba, eh, hasta hablábamos de socialismo científico, ¿no? Usábamos la palabra científico para decir, eh, eh este, ¿no? sé si estaba mal usarla, pero tenía una, una pretensión y una... tenía... trabajaba en la línea visión sistémica, eh, de una visión de, una lógica sistémica que entra en crisis y que genera sus propias contradicciones sus propios agentes de superación. No, yo no la tengo. Si alguien la tiene, la compro, la escucho con mucho gusto, pero Yo no la tengo, estoy buscando, la vamos buscando. Sí, intuyo que está, digamos, este, eh, aparece en contra las lucha, lucha o que pelean, o que protestan, no sé. Algunos protestan un rato, otros protestan más, porque les construyen torres. ¿Qué tienen en común con estos otros vecinos de Famatina que se tiran delante de, impidiendo que pasen camioneta para que no suban el cerro, digamos, con los campesinos de Mocase, con... Es decir, ¿qué tenemos? ¿Hay o no hay en común? a lo mejor no hay, o a lo mejor sí hay, yo presiento que sí hay, pero todavía no la tenemos bien no la tenemos bien, estamos lejos, no, no sé cuál, pero nos falta caminar bastante para poder constituir una plataforma eh, que nos permita decir que tenemos una alternativa a este capitalismo, que es el que hoy tenemos realmente existente. Este, porque el socialismo realmente existente me parece que de todo esto... No nos deprima. ¿Eh? No nos deprima. No, bueno, sí, de deprimiste. y estabas entrando ya es el día del sociólogo, ya está. Lo hicieron tanto mal ustedes todavía lo mal. Sí, por cumpleaños Puricelli, por eso es el día sociólogo. pero tengo que hacer un proyecto de, ¿Cómo se te pasó? Pero vos sos el sociólogo, yo soy el abogado. Ya tengo la resolución para comenzar a abogados con pila, ya tenemos que la resolución para el Te saludo a los abogados. Bueno, che,